kwanza ni mimi ni kama mwenyekiti wa chama mkoa wa Kinondoni na Dar es Salaam kuu, lakini pia kama mbunge wa wananchi jimbo la Mwanga, ah, pia mwenyekiti wa kamati ya mahusiano ya mambo ya ndani na nje. Niwapongeze viongozi wetu wakuu, ah, mwenyekiti Freeman Kalimboe pamoja na rais ah, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan pamoja na Mheshimiwa Kinana kwa kufanya maridhiano na kufika hapa. Naam, kwa ukimya sasa wa muda mrefu na unalizungumzia Mama Samia Suluhu Hassan kuruhusu mkutano kufanyika. Sitamzungumzia kwa sababu hiyo sio ishu yangu, atazungumza na watu wengine <clears throat> akina watu wake waenezi. Ishu kubwa sasa hivi ni kwamba tumesharidhiana um, uh, zuilio batili la mikutano ya hadhara imeondolewa. Sasa tumerudi kwenye kusimamia misingi ya katiba ya nchi yetu. Ishu kubwa tu ambayo mimi napenda kumwasa uh, Mheshimiwa Rais ni kwamba azingatie katiba. Katiba ndio kila kitu. Hawa wapambe wa pembeni uh, huwa ndio wanasababishaga nchi kuingia kwenye, kwenye machafuko ama nchi kuingia kwenye sintofahamu ya vuta ni kuvute bila sababu. Kwa hiyo rais inabidi au juu ya watu wengine, kila jambo analoletewa alipime kwa ukubwa.